Кроме того, что в Беларуси Лукашенко президент, я не знала ни ничего. <laughs> Ну, правда, не знаю. Э, ирония судьбы, наверное, что именно здесь я живу. Именно в том, что ну, я ничего не знала, честно. Я родилась в городе Дебальцево, Донецкой области в Украине. Там я закончила школу, окончила железнодорожный техникум э, и затем железнодорожную академию в Харькове. Так что на момент 2014 года, 2014, у меня как раз был диплом о железнодорожном образовании. Как раз в 2014 году, э, когда у нас э, в нашем городе были военные действия, отец предложил мне, ну, если я хочу, уезжать вместе с ним, с его женой в Беларусь. Они опрометчиво позвали нас, <laughs> и мы согласились. Поэтому выбор тоже был случайным. Я никогда не думала, что я здесь останусь на всю жизнь. Так что да, на время 2014 года это было ощущение просто ну, спасаться. То есть мы не думали о будущем, и мы не выбирали страну, там, куда нам ехать, там, где будет лучше, где там будет еще что-то. Включались самые такие базовые потребности. <laughs> Сначала спасти свою жизнь, а потом уже думать, как там будем дальше жить. На тот момент, конечно, я очень благодарна Беларуси. Спасибо Богу и судьбе, что так получилось, что мы уехали очень вовремя оттуда. Друзья, конечно же, остались. И, в принципе, на тот момент все, кто мог, все выехали. Тенденция такая, что в основном в этих городах разрушенных остаются только старики кто уже не хочет покидать свое жилье, кому уже поздно где-то что-то начинать новую жизнь на новом месте. А все, кто еще помоложе, они, конечно, стараются выехать и где-то что-то, находить новую работу, находить новое жилье, обзаводиться новыми знакомыми, начинать жизнь с нуля. Да, мама там осталась, э, отец в Чернополе остался, э, страшно вообще за всех, поэтому новости я не смотрю. Ну, очень страшно. Единственное, что я какую задачу я вижу своей, это то, чтобы как можно скорее завершить реконструкцию дома, который мы взяли, и как можно скорее дать им возможность там не жить. Все, это единственное, что я могу сделать, потому что больше, к сожалению, я сделать ничего не могу, хотя очень хочется их забрать оттуда прямо сегодня, прямо сейчас. Но я думаю, что придет время, когда наконец-то смогу, смогу вас соединить. Нашла работу я здесь, в Осипочах. И вот мы с папой приехали сюда, э, в вагонном депо тут же согласились взять меня на работу. В моей жизни железная дорога большое место занимает. Я вообще из э, семьи железнодорожников. Отец был э, составителем поездов, э, а мать была оператором на горочном посту. Там они, собственно, и познакомились. Поэтому железная дорога в моей жизни – это не пустой звук. Слава тебе, Господи, что, в принципе, приняли сразу и сказали, что ну, никуда не уезжай, мы тебя устроим. Хотя, в принципе, не было вакансий на тот момент, как когда я пришла, и взяли меня с слесарем второго разряда по ремонту подвижного состава, так что я еще целых полгода была слесарем. <laughs> Вот. Ну, а потом уже оператором перевели а, я и сменщица моя. Мы занимаемся а, полностью оформлением документов на вагоны, которые приходят в текущий ремонт цепочный к нам. Коллектив принял радушно. Наверное, поэтому я до сих пор и осталась здесь, э, потому что коллектив был слаженный на тот момент, когда я пришла. И вот 6 э, лет я работаю оператором вагонного депо. Первое впечатление о Беларуси, это, наверное, то, из-за чего, в принципе, я и осталась. Это люди. То есть, конечно, природа очень красивая. То, что подкупило, то, что люди оказались э, отзывчивыми, потому что в тот же период, в который я приехала в Беларусь, мои родственники все были в России, и мы же созванивались периодически там по скайпу и узнавали, как у друг, друг друга, конечно, дела. Они там были в лагере для беженцев, потом они были просто на съемной квартире, и ну, я знала, как, как у них, и я знала, как местные относятся к ним. И поэтому <laughs> я чуть не расплакалась, когда у меня на работе, допустим, женщины собрали там какую-то свою там закатки там какие-то и принесли мне. Я не ем закатки, но для меня это было так, э, так тепло, потому что ну, я не ожидала действительно, что люди окажутся настолько, настолько отзывчивыми. Потому что ну, это же не ваша беда, да? Это же не ваш, э, не, не ваши военные действия, не ваш конфликт, как бы, вас это не касается напрямую. Но просто приехал человек э, оттуда, и все меня поддержали. Я, в принципе, кроме российских каких-то городов и украинских до этого нигде не была, не видела, поэтому я не ожидала, что так чисто, э, так все ухожено, так все обустроено, как бы, ну, красивый, хороший город. Но, в принципе, даже когда я приехала после Большого Бобруйского Сиповича, Эм, я тоже была приятно удивлена, <laughs> что, несмотря на то, что это маленький районный городок, можно сказать, такой же, там, из которого я уехала дома, э, вполне все было цивильно и прилично выглядело. Там то же самое, что уже, наверное, сто раз говорено о дорогах, которые у нас всегда были разбиты, конечно, мы удивились вроде как не главные трассы там и все такое. Ну, дворники, которые выходят в 5 утра, тоже меня удивили. Там в 6, которые до 8 уже все приберут и все сделают, чтобы было красиво. Конечно, это, ну, это приятно, да. Беларусь подарила мне не только новую родину, но и семью, потому что спустя три года после того, как я переехала, а, я встретила своего мужа, вот наш маленький результат. А первая встреча была в кафе у нас. Ну и там мы с ней познакомились. Э, общие друзья у нас были. Приехали на кафе и увиделись, так сказать. Вот. И решил я потом познакомиться уже поближе, так сказать, и уже более узнали друг друга, там вот долго, долгие были, конечно, встречи всякие, там вот это вот. Конечно, да, ухаживания были, хотя они не были стандартными и обычными, но спустя полгода я поняла, что это мой человек. От него были такие предложения, как э, там поход на лыжах, э, пострелять из винтовки, <laughs> там еще там что-нибудь такое, пробежка утренняя, там, то есть не, не от каждого парня ждешь такого необычного предложения. Все, ну, любим спорт и такие активные постоянно, э, постоянно на велосипедах и на работу ездим я лично, и вот Юлия ездит на велосипеде. Я ее лично научил э, в 26 лет. Ей было 26, она не умела на велосипеде ездить. Я просто этого не знал. И получилось так, что Э, она мне дарит велосипед на день рождения, хороший, дорогой. И я ей говорю, Юля, ну ты ведь тоже должна ездить на велосипеде, вот давай купим тоже. Покупаем ей велосипед, я ее тоже учу на велосипеде, буквально за два вечера. Тяжело было, но научу. Вот она и ездит сейчас, вот мы ездим на работу, тут часто вот в этом парке замешательном катаемся, вот здесь по лужайкам по этим. Да, ну, родня узнала то, что я знаком с Юлей и то, что она из Украины. Ну, как бы все так немножко на настороженно так посмотрели на меня. Ну, то есть мой выбор, и мне не 18 лет. И тоже так, ну, по типу, посмотри, не спеши, познакомься, пообщайся. И как-то все, ну, так побаивались немножко, как бы, ну. Но потом все поменялось. Я как рассказывал про Юлю, потом познакомились с Юлей. И довольно-таки, ну, сейчас э, и сестра, и братья, ну, общаются, ну, нормально, как бы, ну, я не вижу, что какого-то там э, как разграничения, там, ну, то, что там украинец, там, или белорус, или россиянин, такого у нас нет. Честно, нет такой больше, ну, женщины, чем Юля. Ты, говорю, вот лучше всех. Ну, вот и доводы, не просто там, а вот доводы, говорю, готовка вот супер, вот готовит она отменно. Борщ любит, вот украинский, вы знаете, украинский борщ, там сало туда – вот. И вот, ну, замечательный, жирный, и, и костка там это с мясом, и все. Оно так, ну, необычно. Вот я, ну, дома жил, и ну, борща такого я не ел. Правда, ну, что, чтобы я ел такой борщ, так я бы сказал бы, что ну да, там простой борщ, там, там простая там каша, простая это, там пироги, там вкусности. Но я удивлен был в том, что э, она не была, как бы так сказать, с базовым уровнем как все готовят, там, соль насолил, там, наперчил, там, где-то, ну, не добавил что-то там, такого не было. Вот в чем дело, что она была уже готовая, так сказать, жена, потому что, ну, она, и мне никогда не было, чтобы, что там пересолено, вот я удивляюсь, я иногда рецепты у нее беру, я сам готовлю, люблю готовить и готовлю, ее удивляю, но ее рецепты я до сих пор не знаю. А вот как мать, я думаю, ответственная, постоянно кропотливая и ко мне, и к ребенку. Все идет как правильно. Я вот ухожу на работу, я полностью э, спокоен, то, что с ребенком мать, Юля, все, у нас все будет спокойно и никогда, ну, никаких проблем, грубо говоря. Вот я думаю так, что отменный человек и просто необычный. Вот вы просто пообщаетесь с ней и узнаете то, что, ну, украинцы, они наоборот, немножко свою точку зрения постоянно доказывают, так сказать. Вот, ну, у нее точка зрения есть, и она объяснит, не просто скажет, и все, слово, а докажет и объяснит то, что должно быть так, там, вот так. Как бы, ну, довольно такие люди, я вот прожил с Юлей и знаю, что, ну, совсем другой человек. Мне можно переубедить, и вас, я думаю, тоже можно переубедить, а ее нет ее не переубедить. Она вот точка зрения есть, и она никогда ее не поменяет. Вот по поводу конфликтов ну, в Украине, конечно, она переживает. Мы с отцом, с матерью созваниваемся, вайбер, ну, видеосвязь, мы всегда видим, все спокойно. Я успокаиваю Юлю, если какие-то там, конечно, конфликты по телевизору показывают, я говорю, все будет хорошо, все будет нормально, и главное, что мы ну, на месте здесь, в стране. Может быть, оно все не так, как оно показывают в интернете там, и по новостям. Особенно зарубежные новости, они там как покажут, так вообще там бардак -то. Ну, естественно, что э, по поводу родней Юли из Украины мы всегда звали, всегда. И не то, что я зову, и там граница закрыта, и не пускают. Граница всегда открыта, пожалуйста. Они приезжали без проблем. И хай бы приехали и жили у нас новости вы тоже смотрите, естественно. И всякие, и вшивые там, и желтые, и красные, и зеленые, всякие новости. Но раньше, как бы я немножко к новостям нашим белорусским, немножко относился, ну, где-то что-то, ну, думал, вот как это. Сейчас я полностью э, на процентов в наших новостях уверен, честно говоря. Вот то, что президент говорит наш, наш парламент, наши депутаты, вот местные советы – я им как бы, ну, сто процентов уверен в этом. Потому что нас, вы же сами знаете, что могло бы произойти, если бы проиграли эти выборы. Благодаря указу президента э, получилось быстрее оформить э, гражданство. Э, это очень нам помогло, потому что так бы волокита как бы затягивалась с документами. Мы как раз взяли дом, оформили там реконструкцию и все документы вот на этот дом, это все бы оттягивалось, если бы э, так быстро не получилось. Так что, так что очень хорошо все для нас сложилось. У нас подрастает наше будущее поколение, поэтому мы э, тоже понемножку приобщаем ее к общественной жизни, ходим в садик, э, записались вот на хореографию учим стихи, развиваемся. Э, надеюсь, что э, жизнь в, этом, в этой прекрасной стране и что ну, ей будет спокойно здесь э, и тоже так же, как и нам, комфортно.